ये देखिए अभी नाइट नाइट में कैसा दिखता है हमारा एम्स और फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि मैं जस्ट ही बाहर निकला तो वहाँ तो कि यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं और अदर थिंग जो अपने अपने जिनका नाइट शेड्यूल है वो नाइट शेड्यूल में जाएंगे जिनका लेफ्ट वाला शेड्यूल दोस्तों थोड़ा जूमिंग करके सोचे आपको दिखाते हैं ये देखिए अभी ये स्ट्रक्चर कितना मैक्सिमम चीज़ों को देख सकते हैं अल्ट्रावाइट कैमरे के थ्रू दोस्तों अभी हम आ गए हैं थोड़ा बाहर जहाँ से अच्छे से हम दिखा सकें इस एम्स को दोस्तों ये सब देखिए कितने ब्रॉडर वे में आपको दिखाते हैं थोड़ा कैमरे को पड़ा करके दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को एंड आप लोग हो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे वे में सब कुछ पता चल रहा होगा क्लियरिटी में और देखिए गार्ड भैया इनसे थोड़ा मेरा परिचय हो गया है और दोस्तों आपको चलिए दिखाते हैं नज़ारा यहाँ का कैसा क्या होता है और ये देखिए आपको इधर का नज़ारा दिखाते हैं ये सीढ़ी है इसके थ्रू हम नीचे जाएंगे आपको दिखाते दिखाते तो दोस्तों अभी थोड़ा रिस्क है वीडियो बनाने में क्योंकि अभी यहाँ मना किए थे guard sir but still I am making this video for you guys so like तो बनता है ना फ्रेंड्स तो देख सकते हैं जो अभी यहाँ ऑफिस का काम चल रहा है आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके अभी जूमिंग नहीं हो रहा है I don't know why so friends क्योंकि भी मैं अल्ट्रा वाइड कैमरे से शूट कर रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाना चाहता हूँ इधर भी देख सकते हैं दोस्तों वाह कितना अच्छा नज़ारा है दोस्तों यहाँ का देखिए वाह यार so it is so nice काफ़ी रियल फीलिंग दे रहा है ये और देख सकते हैं दोस्तों गोरखपुर एम्स यहाँ से हम मैक्सिमम चीज़ों को देख सकते हैं अल्ट्रावाइट कैमरे के थ्रू वाह यार बहुत में सच में रियली बहुत अच्छा लग रहा है हमें और अभी हम फोर्थ फ्लोर पे हैं दोस्तों अभी ऊपर एक और फ्लोर है फाइव फ्लोर है अभी टोटल यहाँ पे अभी यहाँ वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आ, देखते हैं कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये बट आई थिंक ये तो अभी चलता रहेगा तो दोस्तों थोड़ा जूमिंग करके सोचे आपको दिखाते हैं ये देखिए अभी ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा लग रहा है बिल्डिंग का अभी यहाँ पे हमको लगता है अभी सभी कर्मचारी लोग अपना काम कर मतलब अभी कंप्लीट करके अपने अपने जिनका नाइट शेड्यूल है वो नाइट शेड्यूल में जाएंगे जिनका लेफ़्ट वाला शेड्यूल है वो लेफ़्ट वाले में जाएंगे तो दोस्तों अभी मैं बस ये आपको दिखाना चाहता था कि हाँ रात का माहौल कैसा होता है गोरखपुर एम्स हॉस्पिटल का तो दोस्तों आप लोग देख ही लिए हैं सब और इसका मैं रिव्यू जो होगा इस वीडियो के अंत में दूंगा कि यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं और अदर थिंग जो यहाँ ऐड मिलता है ऐड एंड मिलते हैं एम्स के स्टाफ और फैकल्टी की तरफ से तो उसकी क्वालिटी कैसी है I will tell you in the end of this video तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इधर का नज़ारा ये ये हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर ये जो है ना अभी आई थिंक ये एंड एंड पॉइंट है इस एम्स का तो ये भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और दोस्तों I think most of the part I have cover of the Gorakhpur AIIMS अभी उधर का पार्ट आपको दिखाना है दोस्तों तो चलिए आपको दिखाते हैं तो this is all about the AIIMS hospital of Gorakhpur and I hope friends आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा सो so, अगर अच्छा वीडियो लग रहा हो तो please like share and subscribe to this channel and अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो please leave a comment below this video in the comment box so friends अभी I think this is the end of this video and नहीं चलिए आपको दोस्तों हम बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं कि हम बाहर से कैसे दिखता है तो उसके लिए मुझे फोर्थ फ्लोर पार करके नीचे जाना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये एग्ज़िट पॉइंट है यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों तो बने रहिए वीडियो में क्योंकि आगे गार्ड साहब हमको रोकेंगे इसीलिए मैं उससे पहले वीडियो बंद कर दूँगा बनाना यहाँ से लास्ट पॉइंट सभी गार्ड साहब नहीं है तो वीडियो बना ले रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था अभी मैं जस्ट ही बाहर निकला तो वहाँ दो गार्ड लोग थे और वहीं मैं वीडियो बनाने लगा मैं हमें लगा मतलब बीच अंदर वाले एक गार्ड से सर से पूछे थे तो बोले थे नहीं मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बट मैं जब बाहर आया वहाँ बनाने लगा वीडियो तो वहाँ से एक नर्स गुजरी सो वो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों क्योंकि वो गार्ड सर बोलने लगे कर अगर वो नर्स जाकर कंप्लेन कर देगी तो हम लोग का जॉब चला जाएगा और तुमको भी प्रॉब्लम हो जाएगा आगे सो फ्रेंड्स आई थिंक हमें काफ़ी बैड फील हुआ क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा था मैं तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उनका जाकर किसी नर्स का फ़ोटो खींचूँ या कुछ करूँ तो वो बस गार्ड सर हमको समझा कर छोड़ दिए बोले ऐसा दोबारा नहीं करना तो मैं दोस्तों अभी मैं बाहर आ गया हूँ एम्स गेट के बाहर खड़ा हूँ मैं सोचा यहाँ से आपको दिखाता हूँ एम्स का कैसा क्या है और दोस्तों नाइट का यहाँ कैसे मतलब तो कैसा लगता है एम्स नाइट में तो अंदर तो वो अभी दोबारा नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था सभी लोग जो इकट्ठा हो गए थे एंड ऑल सो फ्रेंड्स अभी आपको दिखाते हैं ये देखिए अभी नाइट नाइट में कैसा दिखता है हमारा एम्स गोरखपुर का तो ये this is this is the real and actual video for AIIMS hospital of Gorakhpur so friends आप लोग देख सकते हैं अभी ये जस्ट सामने एक हाईवे है फोर लेंथ का काफ़ी लोकेशन अच्छा है यहाँ का दोस्तों आ, मैं यहाँ से कहूँ तो और जस्ट सामने ही गोरखा रेजिमेंट का एक छोटी सी टुकड़ी है उनका वहाँ होता है तो वो भी दोस्तों मैं दिखा सकता हूँ आपको बट उसको दिखाऊँगा कभी और जब अच्छे से दिखाने लूँगा तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे एम्स हॉस्पिटल गोरखपुर को इतना अच्छा लग रहा है और सिक्योरिटी लेवल बहुत ही टाइट है यहाँ की दोस्तों मैं तो मान गया क्योंकि सर काफ़ी रूड हैं कई लोग और या प्रॉब्लम हो सकता है मे भी अगर वो नर्स जाकर सच में कंप्लेन कर दे तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और एज मेरे लिए भी सो so फ्रेंड्स अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो please like share and subscribe to this channel and I will continuously provide you such videos so friends ठीक है चलते हैं बाय बाय गुड नाइट